住了两年的京都的经天屋要退房了。关于退房清扫，我俩特别有经验，因为租了很多次的房子。无论是国内还是日本，我们都会把房间打扫得干干净净，再交给房东。曾经租过我房子的房东们，如果您看见，希望能给我点个赞。 Not today. Today. Mm.